se pone muy roja a saber si también se nos mira el rubor Cuando apareces bonita vestida de ti En el corazón se escapa es un rayo de Thank you. El corazón se me escapa es un rayo de luz Muchas pues, gracias, buenas noches por aquí nos vemos.